अध्यक्ष रहते हुए भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने वाले अमित शाह अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे अमित शाह को पढ़ना क्रिकेट देखना सामाजिक सेवा करना पसंद है मुंबई में जमने मुंबई में जन्मे अमित शाह की परवरिश गुजरात में हुई थी उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा महसाना के स्कूल से ली फिर अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक किया चौदह वर्ष की उम्र में ही शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक तरुण स्वयंसेवक बन गए थे और यहीं से उन्हें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली कॉलेज के दिनों में बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करने के बाद उन्नीस